Hey, assalomu alaykum azizlar, birodaronu aziz. Ina imroz payshanba bozor omadim. Marhamat bozori va tomosha qilaman. Mana azizlar, payshanba bozori tomosha qilamiz bugun. Qanday molxonlar, qo'ylar, echkilar ketdi, tomosha qilamiz xudo Qancha bo'ldi? 2 гашта ё 1 Ey, главный. Sağ olun. 37 هر دو بکچه ها را سوزا پیستم بوجه ها سیسی که دا؟ این چمه ها شده یکه؟ چی نه؟ یاسولا شده بوشم خدا یاسولا ها؟ سی هفتی سی هزار افتا سومان بچمی یکی سومان Çanı şu daytı. Nazori. Nazori? Naci. Naci. Ozo çan ka. Ozo bita. Bita? Kını çan gitesi. Döni. Kaça yoş yoş. Döni var da sonra. Harç döni var. Haa. Э, Салому алейкум. Ина бачо дита гоночинча дуним 1000 сомони. Гоночинча ала мега. Бозо ча сода тала ка? Ди кесян дуни ки ди сати. Ина гоночинча ёш ёш. Ne yapıyor burada? Bozor dukadaka. Bozor dukadasa da da da sada. Buna bozor da azor dukad sonu savdo kadasa yakın dönem mega. 2002 sonu bozor savdo qilyapti. Yana bu buqacha yo'sh yo'sh. Bir sal bir yashar bo'lganmi? Bir yashar. Bir yashar ha? این ها بقیه چه یک ساله چوری نیم هزار سومون بزرگ چور هزار سودو کردیست های این ایش ها سه نیم هزار سومون بود بریشت رو من ناله بگم بگم بریشت رو بگم تو سال عرق راه این چون شجا بگوش باشو ایش چوری نیم هزار سومون بزرگ چور هزار سودو کردیست های این ایش باشه سه نیم هزار سومون ایش سه هزار سودو کردیست های на пайшанбе бозор ао хунук думан шудагия ина гуноҷӣ будаи боята э, дига се ҳазору дусад сомон бозор чанд савдо кадака сисаҳафт ду ҳазору ҳафсад сомон Jak solo se legije, jo? Parode, هر باز همون رو میبریم шудаги ая ина ришқа худаги фарбе муноҷин севним ҳазор сомон якам севу дусада севу дуса савдо кардаиста Моли шуртепа. моли шуртепа шуртепа янҷа Заргар. خدمت شما بلکه مادر تو بینم بچه هم Minasi hazır qilsa so'm. O'zi savdo qilsa. Chansim shida ka? Sevdi. Sevdi. Bozor chan savdo qilsa? Sevakli. Sevakli. Sen hazır 150 so'm bozor savdo qilsa. Hamma chiraka. Chuqur tagaka? Ya, alaf. Alaf. 50 so'm. Payshanba bozor. хуб гирда ҳаҷни мазорсуну бозор 5000 савдо кардистад. Сота яхта моло тима сида. Мина буқа ёш. سه هفتنیم خدا چند گفته سی؟ چلی سه چور هزار پیسر سامون بزرگ سه همسد کرده سه هزار همسد یوش قچان دقیقه بین ارغمه جنوی کلون کلان این ششریم هزار بوده инаш 8000 тумон. И чанд сола истагин сола? И 4 сола и 1 сола. И чанд сола сола дорам? Ана жина из сола. Гузала талагина сола я? 8000 сола на. Бодо чанд шкада ка? 73. 73 када ина? 7300 тумон. 7300 тумон ти чор сола буда оли ду сола кадаги нест ишам оли ду сола кадаги нест шашини мазор сумо оли назу дали ина гунаҷини карпат калхозобод тв гунаҷини карпат ишпул бол дака Köri yardım. değil. yardım. Çormayı var. Orada var. Dostlar. Siz ne için yapsınız? 5 bin. 5 bin soğan. Yine panca dostumu. Yakam olsun mekzar. Yine bu yakam olsun mekzaşta. Donacını Karpatlar. Çarş bu. Zaletim 5 litre şirmet ya. Bu. Neçinci bu sanası bu? Ha? Neçinci bu sanası bu? Açarsınız. İkinci. İkinci. Сейчас Сейчас Калаутина, Моли Карпат. Номер до конца номер. Не, номер до конца номер. 500. 56. 56. 55. 55. 55. 55. Азы боша рӯзи бозор. Бозори коммунизм меравах дохара. Ха, иншааллоҳ. Ина, Моли Карпат. Майла ка саломат боше. Алоли кур. Ина гуножини бигиз бидай. 8000 сомон. Thank you. meclisi bu boğazda. Yani bugün size sevim şundan. Nasip olsa sevim, kusura savulut olsa var. Açtı diyeyim. Doğrudan da çıkacak mı? Yine açtı diyeyim, azor soğum, azor haş, azor savdu kardeşler. Öyle mi bu kadar? Burası ne çıp oldu? Gitti yarın? Haftanın mazor soğum. İşan bu kız bu da. Burası neçincisi bu? bu var? Beş aylık birincisi mi? Birincisi. Yakın salarsanız olsa şunu tavuğun köşe var. Olmaz. Bugün neçi bo'ladi aka? Sol 7 ming meni ko'rsatib olmang. Mayli, mayli, 7 ming. Ha. Bu qayerdan moli bu? Chapayev Kalelining moli. E, ana Chapayev, Acho Chapayev ina. Olmadan. Kaleli. Kaleli. Bozor necha qilyapti? Bozor 55 qilyapti. 55 ha? Bermayapti. 5000 500 bozor savdo qilishlar. Bunojin ha? Ha, bunojin. Necha? 7000. равноҷини сафе 7000 сомон. Япон рекламасан бозор бозор савдо кардаста, чаша духтар буда. Равноҷин. Ина бародаро моли растиски. Ине бачаш, гузарачаш, бахачап да очаш бо буғ ян моҳа як моҳа чадон хусалаш и сеюм гусала ина сеюм хусалаш насиб боша чорум чорум шакум меша ина нарх шанқаши дато 17000 сомоне 17000 сомо ина моли расиски оча бача насиб боша чорум хусалаш сав очаш дата 17000 17 моли расиски да моли владивосток владивосток нечанқа шидмата шаш ҳафт литр мегӯрам ман гӯзонаш абети мезана гӯз бола шаш ҳафт литр шидмата ишоло ина ина шаш ҳафт литр шидмата ина шириш рехтеса بزرگ چند سال دکتر؟ بزرگ پونزده پونزده ندادی؟ میشه دیگه شما خانی کن؟ هم معامله میاد کنی معامله شانزده پونزده علی من کن نویسه این باید ناز بازم مولای کجا ما؟ این مکسیم گرد که هر مکسیم گرد که این اکو مکسیم گرد که آوردن Wurde nachlassen. Shit, ist richtig, ist gut, ha? 이나 하부다 하죠 저만 알아. 이거 뭐 타모쇼 나 돈에 타모쇼 나 맞아. 이 몰래 나스 봐. nechidan qaytdi aka nechidan qaytdi to'rtdan to'rtdan bunisichi ikki ming besh yuz ikki ming besh yuz